हेलो वेलकम फ्रेंड्स ये देख सकते हैं एक प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है और इसमें हमने इनबिल्ट फंक्शन जो पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन होता है फिल्टर उसका यूज किया है यहाँ पर एक हमने फंक्शन बनाया है यहाँ पे देख सकते हैं ये फिल नाम से और अब हम जब इसको रन कराएंगे तो ये कंडीशन देखिए ये इफ की कंडीशन दी गई है और यहाँ पे 16 दिया गया है ठीक है तो अभी इसको रन करवाते हैं तो देखिए क्या हमारा आंसर आएगा ये देखिए ये मॉड्यूल पे गए और इसको रन करवाया अब हमने फिल्टर का यूज किया है तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे सत्रह अट्ठारह चौबीस और बत्तीस आ रहा है क्योंकि सोलह से ज्यादा हमें चाहिए ठीक है ग्रेटर देन सिक्सटीन तो ग्रेटर देन सिक्सटीन तो सेवनटीन हुआ एटीन हुआ ट्वेंटी हुआ और 32 हुआ जो यहाँ लिखा गया है इसमें ध्यान दीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिखा गया है वही आएगा ये बात ध्यान दीजिएगा ठीक है फिर इसको रन करवाता हूँ देखिए फिर वही रिजल्ट हमें मिल रहा है